हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टेलीप्राइम की है और ये बना रहा हूँ मैं एक हमारे व्यूअर हैं दीप्ति शर्मा इनके रिक्वेस्ट पर और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आ, sir cash sale of goods entry receipt voucher में होगी या सेल्स वाउचर में ठीक है तो देखिए जो कैश होता है ना अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको पहले यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से आ जाते हैं बाउचर में तो यहाँ पे बाउचर एंट्री पास करेंगे अब देखिए हमने परचेस बाउचर में एंट्री पास कर रखी है अब हम चल रहे हैं सेल्स बाउचर में ठीक है तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए हमें प्रेस करना है F8 कीबोर्ड से F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे सेल्स वाउचर में अब यहां पर कोई भी हमें डेटर पार्टी का लेजर नहीं दिखाई पड़ रहा है हालांकि क्रेडिटर पार्टी का है लेकिन डेटर पार्टी का लेजर नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो हम डायरेक्टली कैश यूज करेंगे कैश यूज करने से क्या होगा आपको पेमेंट मतलब पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यानी रिसिप्ट वाउचर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर कैश करिए डायरेक्टली आ गए नीचे यहां पे आए और अगर जो भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का टाइप है वो देख लीजिए रेगुलर है क्या है तो वो सब देख लीजिएगा और फिर यहां पर आएंगे तो यहां पर एक सेल्स अकाउंट का लेजर लगा दीजिएगा जैसे वहां परचेज अकाउंट का लगाते थे तो यहां पर लगा दीजिएगा सेल्स अकाउंट ठीक है तो ये लगा दिया सेल्स अकाउंट और यहां पर जब आएंगे तो यहां पे ये अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा ठीक है ग्रुप में अगर कंफ्यूजन होती है तो खूब ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये ग्रुप वाला कंफ्यूजन दूर होता चला जाएगा आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है तो ये सेल्स अकाउंट का लेजर भी लग जाएगा और अब स्टॉक आइटम की बात करें लाइक हेडफोन है 40 पीस है तो मान लीजिए 35 पीस हम सेल कर रहे हैं और एक की कीमत रख रहे हैं नौ सौ ठीक है जो खरीद रेट पड़ी थी उससे ज्यादा का ही बेचेंगे तभी तो हमको प्रॉफिट होगा अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जीएसटी का लेजर आएगा तो ये सीजीएसटी लगा दिया हमने और फिर यहाँ पे लगा देंगे एसजीएसटी ठीक है अब देखिए ये हो गया एसजीएसटी ओके अब यहां से इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूं ठीक है अब यहां से बाहर आ जाते हैं ठीक है इसका अगर आपको देखना हो कि ये किस तरह से आया है तो यहां पर आकर के और दो बार डी प्रेस कीजिएगा तो ये दिख जाएगा ये सेल्स वाउचर में एंट्री पास हुई है ये कुल मिलाकर के उनतालीस रुपए का सेलिंग हुआ है जो कैश में हुआ है ठीक है इसका क्या प्रूफ है कि हमें अब पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है इसके लिए प्रूफ मैं दिखाता हूं आपको देखिए कहां से पता चलेगा कि आपको पेमेंट रिसीव करने की जरूरत नहीं है यहां पर जब जाएंगे ना ये यहां पे तो यहाँ से आपको चले जाना होगा रिसिप्ट बाउचर में ठीक है और रिसिप्ट बाउचर में जाएंगे जब तो यहाँ पर तो अभी तो हमने कैश में रिसीव किया तो यहाँ पर तो कुछ आएगा नहीं ठीक है क्योंकि लेजर तो हमने लगाया नहीं हमने डायरेक्टली किस में सेल किया है कैश में सेल किया है तो कैश हमको हाथों हाथ रिसीव हो चुका है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दैट्स वाई हम इसका एंट्री नहीं पास करेंगे यानी कि रिसीव करने की एंट्री उसी में हो जाएगी जबकि आपने कैश में ये एंट्री पास की है कैश का मतलब हो गया कि कैश में ही एंट्री पास की गई है अगर कोई जैसे सपोज कीजिए यहां से बाहर आता हूं फिर आता हूं अब सेल्स वाउचर में रैपिड प्रेस कर लेता हूं सेल्स वाउचर में आने के लिए अगर कोई डेटर पार्टी अगर लेके जाती है सामान लाइक यहां पे कर देता हूं राधिका यहां पे डी कर देता हूं यानी डेटर यहां पे आए अब ये जाएगा सन्ड्री डेटर में तो यहां से जाइए सन्ड्री डेटर कर दीजिए इसको एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और यहां पे एंटर प्रेस करके डिटेल डिटेल फिल कर लीजिएगा एंटर प्रेस करता हूं ये आ गया यहां पे भी इसको एक्सेप्ट करिए और फिर यहां पे सेल्स अकाउंट ठीक है अब यहां पर आए अब जैसे ही आएंगे तो यहां देखिए हेडफोन पांच पीस बचा हुआ है चार पीस और जो है सेल कर दे रहा हूं नौ रुपए के हिसाब से ये आ गए अब ये ध्यान दीजिएगा यहाँ तैतीस हजार दो सौ पचास रुपया दिखा रहा है ये तैतीस हजार दो सौ पचास रुपया क्या है अभी बताता हूँ अब देखिए यहाँ पे सीजीएसटी लगा दीजिए तीन सौ बयालीस रुपया आ गया अब एसजीएसटी लगा दीजिए यहाँ से इस तरीके से ठीक है अब ये दोनों लगा दिया इसको एक्सेप्ट करा लीजिए एक्सेप्ट करा लिया अभी डेटर पार्टी के थ्रू ये सेलिंग हुई है ठीक है मतलब डेटर पार्टी ने अभी कैश रिसीव नहीं कराया है तो अभी पता करने का क्या तरीका है अब आपको जाना पड़ेगा रिसीव वाउचर में F6 प्रेस कीजिए रिसीव वाउचर के लिए यहाँ पर आइए अब यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट ठीक है क्रेडिट किसको करना है आपको तो यहाँ पे आइए डेटर पार्टी को करना है क्रेडिट ठीक है राधिका डी है अब देखिए यहाँ पर राधिका के ऊपर कितना बैलेंस शो कर रहा है देखिए मात्र चार हजार चार सौ चौरासी रुपए ये चार हजार चार सौ चौरासी रुपए आया कहाँ से है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे दो बार डी प्रेस करता हूँ राधिका ने ये सामान खरीदा है और कुल मिला के कितने का सामान खरीदा है चार हजार चार सौ चौरासी रुपए का और यही इनके ऊपर बकाया दिखा रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं यही चीज बकाया है तो अभी यहाँ पे बी वी प्रेस करूंगा बाउचर में जाने के लिए और सिक्स पर प्रेस करूंगा रिसिप्ट बाउचर में जाने के लिए और ये पूरा का पूरा चार हजार चार सौ चौरासी रुपए जो भी है तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एंटर करेंगे तो ये राधिका का लेजर आ जाएगा और फिर यहाँ पे चार हजार चार सौ चौरासी रुपए यहाँ लगा दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और यहाँ पर डेबिट किसे करेंगे कैश में दे रही है तो कैश कर लीजिए और यहाँ पर नरेशन वरेशन डाल के एक्सेप्ट करा लीजिए फिर जब दोबारा देखिएगा तो राधिका के ऊपर बैलेंस नहीं शो करेगा अगर आप दोबारा पेमेंट रिसीव करने की कोशिश करिएगा तो इसको डालिएगा कहाँ क्योंकि इन्होंने कुछ खरीदा नहीं ये जीरो है देखिए राधिका पर कोई बैलेंस शो नहीं कर रहा है ठीक है ध्यान दीजिएगा अब यहां पर आते हैं सेल्स वाउचर में वापस से F8 प्रेस करते हैं अब देखिए जैसे ही सेल्स वाउचर में आए कैश करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कैश कितना अवेलेबल है आपके पास यह कैश कर दिया हमने इसको रेगुलर रख देते हैं एंटर प्रेस करते हैं अब देखिए कुल मिला के हजार सात सौ बाईस रुपया कैश अवेलेबल है आपके पास ठीक है आइए देखते हैं कैसे ये है कैसे इतना अवेलेबल है तो यहां पर आ जाते हैं अब देखिए चार हजार चार हजार चार सौ चौरासी रुपया ये दे दी है ठीक है कौन दिया है राधिका दी है और उनतालीस हजार दो सौ अड़तीस रुपया हमें हमने कैश में सेल किया था तो इसकी वजह से इसको रिसीव करने की जरूरत नहीं पड़ी तो दोनों मिलाकर के ये टोटल आ गया आपका जो टोटल हमको वहां दिखाई पड़ रहा था सेल्स वाउचर में मैं फिर दिखा देता हूं यहां से जाइए सेल्स वाउचर में और यहां पर जैसे ही कैश करिएगा एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहां पर और इसको रेगुलर रख दीजिए अब देखिए यहां बाईस आ रहा है ना तो ये जो है ना ये वही अमाउंट है जो आपको रिसीव हो चुका है वो आपके खाते में दिखा रहा है कि कैश आपके पास इतना मौजूद है तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैश वाला हिसाब किताब है क्या ठीक है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video